persona que eh, assumeix perquè la vida l'ha posat en una situació de motivar un grup, motivar, engrescar, eh, fer-lo anar més enllà del que és pròpiament el dia a dia. Una persona que té una visió que completa la tasca, que la fa transcendir, que sap detectar el tempo de, de l'activitat, de, del compromís, ser capaç d'assumir també les, les vicissituds, les contradiccions de l'entitat, de, de l'escola, del meu cas, mm. del cau, que, que es van donant i així aprofitar els errors, els fracassos, els conflictes per grans oportunitats i perquè siguin doncs, plataformes d'aprenentatge Mm, importants per aprendre de tot allò que és tan difícil d'aprendre en un curset o impossible, no? De, de servir, de prendre decisions de qui s'ha de servir, de com l'estil, eh, la sensibilitat, la mirada que es vol donar, jo, jo penso que el líder s'hi troba mm, que sí que és veritat que has de tenir unes qualitats humanes o unes característiques o una personalitat. Però qui t'ensenya no... qui t'ensenya és la vida. El trobar-t'hi, el resoldre, el discernir, el decidir i així aprens, eh, aprens a, eh, a fracassar, aprens a, aprens a aprendre a tirar endavant, aprens a distingir Mm, el que n'has de fer cas i el que no. Aprens a escoltar, aprens a, a percebre l'altre, a dirigir-te. Jo, jo crec que, que n'aprens tu mateix, n'aprens en la soledat també, que sí que pots llegir o anar a un curset que, que et faci pensar o que et provoqui eh, reflexions, però eh, és, en, és en la batalla, és en el dia a dia que, que et fas i que, que et corteixes i que, i que creixes. A mi em sembla que tots els directors d'escola no són líders. Em sembla. Um, també és veritat que hi ha tantes escoles com, com grups humans, eh? I cada escola, a més a més, té la seva història i pot ser que en un, trans, en un tram de la història doncs, hi hagi un cert lideratge d'algú o, o que no, que hi hagi doncs, bueno, una escola que funcioni bé, que hi hagi un equip directiu que tiri endavant l'escola, però això no vol dir que hi hagi un lideratge en el sentit de persona que animi a, en el claustre a servir als nanos amb una visió de, de transcendir la, l'educació i anar més enllà. Que, transformar, que els nanos eh, sap, puguin estar a l'escola doncs, com en, en un espai de, de, de coneixement personal per transcendir-se, per d'aprendre a aprendre. I bé, en el cas de l'escola, sí, en aquest moment intentem trobar la manera de que, que l'escola sigui un espai de respondre a les necessitats de l'entorn i de, de transformar-lo. És una qüestió animal, és una qüestió no verbal absolutament. Els nens no, no trien el seu líder, sinó que n'hi ha un que, un que és capaç de contagiar els altres eh, d'alguna qüestió que necessiten, diguéssim, necessiten doncs, transgredir o necessiten jugar o necessiten... i escullen d'una manera intuïtiva els seus líders. Hi ha líders eh, ocults i líders eh, doncs visibles, hi ha líders positius i líders negatius, i mm, això va en funció al que necessita doncs, un grup de nens i nenes. Hi ha nanos que necessiten transgredir però no s'atreveixen i, i busquen algú mm, per copiar-lo. I llavors, bueno, doncs, eh, un nano que necessita o una nena, en general són més nens que nenes, com a mínim això a l'escola passa així, doncs eh, necessiten transgredir per reafirmar-se i llavors hi haurà una colla de la classe que aprofitaran aquesta benentesa per, per fer-ho ells també. I també és veritat que hi ha el líder positiu, doncs una persona que eh, els nanos el tenen com a referència per les seves intervencions a les classes, per les seves opinions, per, perquè és una persona molt empàtica, en eh, qui poden confiar que saben que no traeix a ningú, aquests també. I hi ha, hi ha altres nanos que els agradaria ser líders, que intenten ser els simpàtics, no? de fer-se la pilota amb els mestres i que, i que rasquen posicions, però veus que no són líders. Veus que doncs, tenen mm, habilitats per fer-se un lloc, però que no són referents d'algú, mm-hmm. de, o de la majoria, no? Bueno, ara s'ha mort en Nelson Mandela, no? Aquest ha sigut un gran líder i que es va fer a la presó, eh, sobretot. Un líder, per exemple, és la Suu Kyi, la president de Birmania, que va estar confinada quasi sis anys a casa seva. També eh, un Nobel per la Pau, en Pere Casal que és un altre líder per mi indiscutible, eh, líders socials, doncs, eh, la Callau, de PA, eh, amb moltes associacions, associacions de veïns eh, estan liderades per persones carismàtiques, a vegades són més eh, positives que altres, però sempre aporten allò mm, personal, allò que dona tanta entitat o tanta Mm, consistència, dona sentit en el grup i a la, i a la missió que estan fent. Mm, per exemple, aquests són, són persones... Bueno, eh, en tinc Litzier també, és una líder. Um, filòsofs també. Són, veus, per exemple, com, són aquests líders més callats, no? Uh, eh, sentia en, Llu en Lluís Duc, en Lluís Duc és un, és un líder d'aquests callats. Uh, Company, que va ser líder, mm, molts poetes, en Miquel Martí Pol va ser, va ser líder. Els que, els que els col·lectius humans eh, som iguals tots. I a la societat passa com a les classes. Doncs hi ha líders eh, ocults, no? que són els líders mm, profuns que donen el com el nord, no? eh, la, són la brújola de la classe, hi ha líders més d'acció, doncs, que també són necessaris a la societat passa el mateix. No? Els filòsofs, els poetes són aquests líders mm, espirituals, no? No, molt més enllà de la religió, que marquen sempre el nord. Mm. I hi ha líders més d'acció que també són necessaris i que també fan la seva funció i són importants. I entre tots eh, podem trobar els nostres, les, mm, les nostres fites, no? com els camins de les muntanyes, quan agraeixes tant trobar fites, doncs, eh, tots els líders tenen la missió de ser una fita